חנוכה. תודה, סבבה. משפחה, שירים, מזקה נרות. למה, איך היה לך? בסדר. מה בסדר? מה זה בסדר? בסדר, בסדר. מה בסדר? מה זה בסדר? האמת? אני ראיתי את אה, חיים במתנ"ס עם הבובה שלו, עושה הצגה. ממש קינאת. אני מאחוריך. חי מאחוריך. אהלן. שיחה רצינית, לא רוצה להפריע. טוב, קיצור, שומעים, יש לי איזה חוג בבנאות ככה, אתם יודעים, קיצור, צריך עזרה לעשות איזה וידאו כזה, אז אם בא לכם לעזור לי, תגידו לי, אה? מה זה בבנאות? אני אעזור לך, אני אעזור לך.